un eh, triple mensaje que hemos compartido eh, esta mañana después de la discusión con la ministra de Asuntos Exteriores. Primero, un compromiso firme de España trabajando con Senegal para contribuir al desarrollo socioeconómico del país. Hemos acordado trabajar en sectores como eh, la agricultura, message bu njëkk bi mooy eh, bi mu bi mu taseeg naataangoom boobu yore ñu ministre de l'ex ministre des affaires étrangères bu Sénégal liggéey nañ ci ñetti poñ poñ bu njëkk bi mooy fas yéene nañoo liggéey Sénégal ci secteur yi nga xamante ni mooy mbiru agriculture mbiru mbay ak yi demee nag noonu ak eh, wàll yi nga xamante ni mooy wàllu mbalin mi recyclage ak ci wàllu infrastructure lépp jëmale ci mën a jàpp ci développement bu bu Sénégal euh, loolu loolu loolu liñ ci jublu mooy euh, accords yi ñu yi ñu signé ci biir loolu euh, bëgg nañu lépp migration bi ñu koy def nit ñi di ko def ci ci ci manière bu légale nee na soixante dix mille sénégalais yi yi yi dëkk Espagne bu fekkee bëgg nañ ko même seen retraite sax mën nañ ko fayee ko ci Sénégal. loolu mooy poñ bu njëkk bi ñaareelu poñ bi nee na comme niñ ko defoon daaw ci affaire immigration circulaire bi mooy ñiy ñëw benn saison liggéey fii dellu Sénégal nee na loolu bëgg nañ ko ubbiwaat waaye lépp dañ ko bëgg a def ci maanaam ci ñi ñu mën a dugg mën a génnaat ci ci ci si légalité kenn bañ a def immigration irrégulière wala wala yu mel noonu ñetteelu poñ bi mooy fas yéene nañoo xeex bépp xeetu immigration irrégulière wala clandestine eh, te ci biir loolu ñu ngi koy def eh, ci yokk seen i jumtukaay seen taxawaay ci police mooy Frontex bi ñu amoon rek lépp ngir xeex eh, réseau yi nga xamante ni mooy réseau criminel yi organiser voyage yi nga xamante ni ay voyage irrégulier la waaw ndax Espagne bëggul loolu waaw Euh, ci biir loolu mi ngi xamle ne eh, doomu réewu Sénégal yi dugg Espagne euh, def immigration irrégulière fas yéene nañ leen a delloo ñoom ñëpp Sénégal waaw xam la ne daal képp kuy utiliser euh, yoon yooyu nga xamante ne nii pour képp koo xam ne yaa ngi utiliser yoon yooyu pour tukku dem tukki ñëw ci seen réew de manière irrégulière moom danañ fexe nga delloo ñu delloo la sa réew euh, ci respect convention yi ci respect eh, li nga xamante ne nii mooy yelleefu doomu aadama. xam nga booy xool 2006 euh, ci la bateau yi duggoon Sénégal mooy gaal yi bi ñëwee en Espagne euh, période boobu par exemple dañ naan quarante mille personnes lañ ne ñoo ñoo jël ay gaal ñëw les îles Canaries waa jugee jugee Afrique sawu jant. ci biir loolu organisation internationale bu bu migration OIM wax na ne six mille personnes ñoo ci ñoo ci faatu waa ci yoon woowu six mille personnes léegi boo jëlee boo jëlee deux mille vingt bi eh, deux mille vingt bi da ngay gis ne eh, quarante mille lañ doon wax en deux mille six deux mille vingt bi ci deux mois deux mois et demi eh, balance bi tey bu ñu ko doon def eh, chiffre bi xaw a egg si huit mille cent deux personnes yu nga xamante ni ministre bu Espagne moom la publier waaw télévision espagnole nag mooy télévision bi nga xam ne moom la ñuy suivre fii eh, ñoom dañoo wax ne il y a il y a une semaine 2020 yi li fi dugg ci li fi dugg ci nit li fi dugg ci nit ci ci ci ci at yi at yi jàll nii dafa mel ne maanaam dafa dafa dafa triplé wu wala mu mu mu ëpp lool lool li nit ñi daan dugg. respetando las reglas respetando las convenciones respetando los acuerdos que Senegal tiene con España pero con un mensaje muy firme quien utilice las vías ilegales tendrá que volver a su país por lo tanto utilicen quien quiera hacerlo las vías legales